На улице минус 40. Наш доблестный охранник показывает, чем занимается на посту. Там глубоко? Нет, там 20. Да ладно. Да ладно! Федор! Теперь смотри, лунца пойму. Кого? О, нет. Э, ну, Это там под землей? Да, ну, ну что под землей. Нифига. Воде. Он со мной там плавал. Минус 40. Замерз, Федор? <laughs> Замерз. <laughs> это жесть это жесть